начало бахать очень сильно, потом вик- вікно открылось и начали стекла отлетать. Ну то ми, ми І вийшли, ми коли були стекла полетіли. І ми вийшли. Пос- Начали вещи спасать, документы и сразу забрали. Там, где не горело, туда и бросали на кучу. У нас крыша пострадала очень сильно, и все. А так внутри, внутри божески терпимо. Ну, жить, то конечно, не, а ну, тут в летней кухне будем в летній кухні. А так другого виходу немає.